Thank you. Se ti è piaciuto il video ricordati di lasciarmi un like, puoi iscriverti al mio canale YouTube o seguirmi su Instagram.